प्रस्तुत करता है Dawar DJ DJ operator Manu Dawar गांव बलसुद सिदड़ी वाले मोबाइल नंबर इक्यानवे ग्यारह इक्यासी बहत्तर पैंतीस सिंगर पुनिया निवाल गाँव पाटकुला दक्षिण वाले धड़की चावो जुगा नहीं धड़की चावो धड़की चावो जुआ नहीं धड़की चावो गाँव में डिजने धड़की चावो जुआ नहीं मारी मांडा घोड़ी खेला रे गाँव में डिजने धड़की चावो जुआ नहीं मांडा घोड़ी खेला डावर डिजने धड़के चावो जुवन मारी मांडा घोड़ी खेला डावर डिजने धड़के चावो जुवन डावर डिजने दुड़के चावो जुवन मारे मांडा कोड़ी खेलारा डावर डिजने दुड़के चावो जुवन मारे मांडा कोड़ी खेलारा बोले डीजे महाताई नाचे वो आई जा डावर डीजे पर नचाड़ो बोले डीजे महाताई नाचे वो आई जा डावर डीजे पर नचाड़ो ઓલે ડીજે માં કઈ ન થવાય આઈ જડાવો ડીજે પર ન તળાવા म्यूजिक डायरेक्टर सुरेश रावत बैक गाँव तनी ओरे रे जून नचने रुकी जा बैक गाँव तनी ओरे रे जून नचने रुकी जा बैक गाँव तनी ओरे रे जून नचने रुकी जा बैक गाँव तनी ओरे रे जून नचने रुकी जा પડશે જૂન તારો જવો લાવા તાલે તાલે ગાઉન પડશે જૂન તારો જવો લાવા તાલે તાલે ગાઉન પડશે જૂન તારો જવો લાવા તાલે તાલે ગાઉન પડશે જૂન તારો જવો લાવા मीटर का पेड़ो बन का गे से वाड़े सवा दे मीटर का पेड़ो बन का गे से वाड़े मीटर का पेड़ो पानी का गे सवा दे मीटर का पेड़ो पानी का गे मंडे कोसे तारी तारे डाउर डिज मना सेवा मंडे कोसे गागरे तारे डाउर डिज मना सेवा कथे कोसे गागरे तारे डाउर डिज मना सेवा मंडे कोसे गागरे तारे डाउर डिज मना सेवा साड़ी वावी डाउर સાડી વાવી সস্তগনো জুন পিনে ডাউর ডিজ মানাসের ভুড়ি মুদে সস্তগনো বেদি জুন ডাউর ডিজ মানাসের मुड़ी मुदे सस्त गनु जोन पिने डावर डिज मना सर मुड़ी मुदे सस्त गनु बीज जोन डावर डिज मना सर मैया पूजा नाच में खोदी पढ़र जोना मारे सिदली खोई मना सर जोना पूजा नाच में खोदी पढ़र जोना मारे सिदली खोई मना सर जोना पूजा सुन जो न मारी मारने छिदल खोई मना सर जोना पूजा सुन खोद पड़र जोना मारने छिदल खोई मना सर पे चैनो लवाव आवे नौला नौला गाना दुनिया वन के नावे पाँच पोला गाँव मरो वारो वारो गीत गावो मर गीत पर चावे